E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, dando continuidade à nossa semana remake, traremos aqui top 10 melhores transformações de vendas. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Here Lembrando aqui, galera, que esse vídeo aqui não é um top da melhor transformação para pior. Não, são só transformações que eu acho muito da hora e acredito que vocês também. E eu vou mostrar elas aqui em ordem aleatória, beleza? Aí você comentar aí qual que você acho mais da hora e tudo mais, mas vamos lá pro top. Número 10, transformação do Armato em Ben 10 Supremacia Alienígena. Cara, as transformações do Ben em Uaf, elas sempre seguem um padrão, né? No caso, mostra os ossos do Ben se modificando, até tá numa estrutura ali do alienígena. Agora, o Armato, como ele é um ser mais de armadura, um ser robótico, já é diferente, porque mostra como se fosse o corpo do Ben se modificando, assim, as peças se encaixando ali, até formar o corpo do Armato. Eu achei isso bem da hora mesmo. E é legal também por causa que o grito do Armato é muito <laughs> massa, principalmente aqui no Brasil, que ele fala com uma voz tremida, assim, de britadeira mesmo. E é como é falado aí no rap do Iron Master, né? Tá vilão, eles têm medo da transformação. A transformação do Armato, eu acredito que é uma das mais assim ponentona mesmo. E o universo também tem uma sequência de transformação, só que não é tão legal que nem a de Supremacia, na minha opinião. É, por mais que ela seja mais colorida e tudo mais, mas eu acredito que ela não tem tantos detalhes que nem a de Supremacia, não. Número 9, XLR8. Assim, não a transformação padrão que a gente conhece, que ela é bem da hora também, muito massa, eu gosto demais dessa transformação. Mas aqui eu vou falar aqui nesse top é a transformação do episódio Forças Galácticas, que é um dos poucos episódios que o Ben se transforma e mostra essa transformação com ele estando com outra roupa. No caso, ele estava tá, aí com a roupa do, do traje do Ultra Ben, das Forças Galácticas. O legal dessa transformação é o diferencial, por causa que na cena de transformação ele tá desenhado com um traço diferenciado ali, isso dá um realismo mais na hora do detalhe, né? Quando ele vai se transformar e mostra tipo, o risco no olho dele, mudando pro rosto do XLR8. eu acho da hora esses detalhes assim. E também, por causa que quando mostra os pés dele, mostra como se fosse uma eletricidade, né? Que isso representaria ele ser um velocista, tipo Flash, né? Que tem a força de aceleração, aí tem os raios, né? Aí, no caso dele é o poder da fricção, aí isso é representado na transformação, entendeu? São esses pequeníssimos detalhes que tornam essa transformação uma das melhores no clássico, na minha opinião. Por mais que a transformação padrão dele seja legal, mas esse <laughs> diferencial me faz gostar mais dela. Número 8, aquático com colete. Outra transformação do Ben usando outra roupa. Essa é bem no início do clássico mesmo, né? No episódio O Kraken, que o Ben tá com aquele colete lá e mostra, né? Ele com essa roupa. E se você notar, essa transformação aqui é diferente da transformação lá do episódio, ele se esconde no fundo. Lá, a transformação ela é meio sem cor, entendeu? Tipo, quando mostra o Ben ele ganhando os detalhes da cabeça do aquático, meio que não mostra a cor. E também quando ele ganha a anteninha, é muito rápido. Enquanto na primeira aparição dele, a transformação ela parece que é mais detalhada, né? Tipo, até a anteninha crescendo é mais detalhada, as cores, né, vivas ali, o verde aparece. Dando um toque mais legal pra transformação. Parece que essas transformações, assim, que mostra o Ben ele com roupa, elas são mais legais do que as transformações convencionais, porque a do episódio, ele se esconde no fundo, o Ben tá com a roupa tradicional dele, né? A branca com a listra preta. E ela não é tão legal que nem essa, tá entendendo? Então, ela fica em oitavo lugar. Número 7, transformação do fantasmático em Ben 10 Força Alienígena. Cara, além da gente ter a nostalgia, né, de ver o fantasmático novamente em Força Alienígena, cara, ela é diferente das outras transformações, porque não é só aquele negócio de sempre, que é ah, mostrando os ossos mudando. Tem os ossos mudando sim, mas, cara, do jeito que é ali a construção do corpo do fantasma, a formação ali crescendo as garras, e o principal, véio, o principal é mudando a cabeça, né? Tipo, a cabeça se invertendo pra ficar o crânio do fantasmático, né? Mano, é muito da hora essa transformação. Ela supera todas as outras. A do clássico, ela é legal também, né? É bem assustador, um tom bem sinistro assim que né, é o fantasmático, e a de Omniverse também, que nem essas coisas todas. Ela lembra um pouco, né, no começo ali, né, o Ben fica meio que com a coluna envergada aí, aí vai mudando para até chegar ao Fantasmático, mas ela não é tão legal que nem a do Fantasmático em Beneficência Alienígena, cara. <laughs> Realmente essa transformação aí merece estar aqui no top. Número 6, transformação do Gravatak em Ben 10 Omniverse. Eu não falo daquela lá do episódio, se eu não me engano, foi o episódio Vamos Refazer a Guerra do Tempo. Tô falando daquela transformação do episódio Choque do Passado, inclusive a primeira transformação, a primeira aparição do Gravatar, que é legal, né? Isso parece que quando os aliens ele tem as suas estreias, as transformações transformações, a sequência de transformação, elas são mais bem feitas. Aqui é foi no caso aí do aquático, aí agora o gravataque. E assim, em Omniverse tem muitas transformações que elas são rápidas, aquele negócio assim que parece que eles fizeram preguiçosamente, tá entendendo? Mas no caso do começo, parece que eles queriam fazer um negócio detalhado, que eu, eu não sei o que foi que deu neles, cara, que dá um detalhe tão grande ali no gravataque crescendo ali as pedras e tudo mais, mudando o corpo do bem. mano, aquilo ali supera qualquer transformação de Waff, velho, não tem como não. Só que depois, infelizmente, eles acabam tirando essa ideia, depois algumas transformações ficam mais simples. Ainda tem, né? Ao decorrer do universo ainda tem muita transformação bonita que eu vou apresentar daqui pra frente, mas, cara, essa de Gravatar, mano, <laughs> você é louco, velho. Gravatar teve uma primeira aparição épica, principalmente por causa da transformação e também por causa que Gravatar é um dos melhores aliens do universo, né, galera? Vamos combinar. Número 5 temos aí o Chama, cara, no clássico a transformação do Chama é icônica, né? tipo, todo mundo se lembra da transformação dele, crescendo é, é assim, as rochas, no braço dele e tudo mais, aí mudando ali, né, aparecendo as partes magmáticas do corpo dele, aí ele faz aquela pose dele, mano, muito bom, muito bom. Tem umas versões alternativas dessa transformação, como o Centro da Criação, que o Ben de 10 anos ele se transforma no e Mostra, isso que não ficou tão bom, ficou errado, sei lá, não gostei muito não. Até porque aquele chama de, do centro da criação tá feio. Em Omniverse, no episódio Problema Heliocoidal, o Ben de 11 anos também se transforma no chama e mostra essa coisa de transformação. Só que ela tá estranha, velho, porque o braço do Ben fica branco, aí parece que ele tá virando é o bala de canhão. Ah, acho que todo mundo se confunde nessa cena aí, parece que ele virou o bala de canhão. Aí também temos a transformação do episódio E Então Havia o Ben, que é basicamente a mesma transformação do clássico, é até legal aquela transformação ali. Mas a transformação que eu quero falar aqui mesmo é a do Ben de 16 anos, um episódio grudado em você. É uma transformação rápida? É, mas não, não é porque ela é rápida que ela é ruim, entendeu? Você nota o carinho que eles tiveram ali, mão do Ben mudando, aí mostra assim o rosto bem, aparecendo fogo, assim, mano, é, é muito massa ver aquela transformação ali, você se arrepia todo. Aí é, é, legal porque quando termina, mostra os olhos do Chama verdes, assim, brilhando verde. E é curioso isso, por causa que a gente nunca viu o Chama com olhos verdes, ele foi um dos poucos olhos aí, juntamente com o Beijo, porque o Beijo não tem olhos, né? <laughs> Nunca teve o olho verde. Aí ter esse detalhe da transformação é, algo, é bem curioso, né, galera? Então tá aí transformação do Chamito. Número 4, transformação do Frankenstrike em Ben 10 Universo. Cara, realmente esse foi um retorno épico pro nosso querido Frankenstein alienígena elétrico, né? <laughs> Porque, Caraca, velho, todo o detalhe que ele faz. para vocês verem, né, que por mais que com o tempo eles tenham feito transformações mais rápidas, no caso do Frankenstein, que eles tiveram um carinho também para fazer todo um trabalho, um esforço, né? Porque é o retorno do Alien do clássico, tá ligado? Então tem que ser um negócio marcante. Né? Tipo, o corpo do Ben crescendo, ele rasga assim a roupa dele, parecendo o Hulk, né? <laughs> Crescendo os geradores nas costas dele. Aí depois quando termina a transformação ainda cai um raio assim. Eita, vai ser é louco, velho. Muito massa mesmo. Número 3, transformação do quatro braços. No clássico, a transformação do quatro braços é muito boa. Assim, no começo ela é bem, assim, genérica mesmo. Tipo, a transformação, ele começa assim, subindo no braço até chegar no olho. Que é uma coisa que se repete, assim, pro beijo, pro GLR8. São transformações que começam iguais. Só que ao decorrer da transformação é que muda. Mostra o corpo bem Benfica avermelhado, né? As veias dele mais avermelhadas. Depois crescem os braços extra dele. Aí ele gira e faz aquela pose que, mano, eu, eu adoro aquela pose ali do quatro braços. Mas a que eu quero falar aqui mesmo é a de Suprema macia aqui. É uma transformação assim que é bem diferenciada também, tipo, é parecida com as outras demais, né, que mostra o osso crescendo, só que ela tem mais detalhe, né, tipo, mostra os olhos extras do quatro braços aparecendo, aí o corpo do meio aumentando para aparecer os braços extras, e também mostra para nós como é que funciona o negócio do dedo, né, que o Ben tem cinco dedos, aí quando ele se transforma, ele ganha quatro, né, mostra meio que um detalhe do, dos dedos do Ben se juntando para virar quatro, eu acho da hora, velho, eu, eu acho muito da hora essa transformação do quatro braços, sempre gostei de ver ela. Número 2, transformação transformação do Gosma. Cara, eu sempre gostei dessa transformação por causa que mostra o corpo do Ben se deformando, assim, né? Virando um negócio assim mais líquido. Não um líquido, né? Porque o Gosma não é um líquido, bem dizer, ele é uma suspensão coloidal, né? Mas ele pode sim ficar líquido, ele pode mudar no estado dele. Enfim. Aí depois ele vira toda uma poça, assim, no chão. Aparece o OVNI dele lá e ele fica moldando o corpo do Gosman, né? O mais legal é isso. Ele molda para ficar virando uma bolinha, né? Aí depois muda para ficar um corpo assim um pouco mais avantajado, mais parecido com o corpo completo do Gosman. Aí quando completa a transformação, ele fica de costa, aí ele vira para frente e grita o nome dele, mano. É muito legal essa coreografia. E assim, que é algo que com o decorrer das aparições do Gosman vai decaindo, né? Tipo, não vai me mostrando toda essa coreografia, mas nas primeiras que ele se transforma, mostra e é muito legal, velho. Primeiríssimo lugar a transformação do anfíbio do episódio Unidos e também do episódio A Noite do Pesadelo Vivo. Só que, assim, do episódio Unidos, cara, é uma transformação, assim, tão remetente ao clássico, né? Porque mostra as cores meio, né? Sem ser só aquele, aquele sombreamento lá que eles colocam, né? Aquele negócio assim mais escuro, eles mostram cores mesmo. E o Ben todo desesperado lá na transformação, aí mostra o corpo dele sendo revestido pela pele Ampere, né? Aí depois mostra os tentáculos, né? Os tentáculos se aproximando da tela e ele grita Ampere, né? Nesse episódio ele erra, né? na, na dublagem eles erram, em vez de gritar anfíbio, gritam o nome da espécie, Ampere. No episódio A Noite do Pesadelo Vivo é uma transformação assim mais padrão de Waf mesmo, né? Mostrando aquele sombreado lá, só que é legal porque dá destaque às linhas no corpo do anfíbio e tudo mais. Assim, a transformação é legal, só que não é tão legal tanto, né? A do Nidus, que eu acho que é mais detalhado, né? Mas mesmo assim eu, eu gosto demais dela. As transformações assim dos aliens de Andrômeda em supremacia são muito massas, e o universo não é tanto, né? São transformações mais rápidas. Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Aí, se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, comenta aí qual a sua transformação favorita que eu falei aqui. Comenta aí vocês querem uma parte 2 também que dá pra fazer. Ativa o sininho, falou e tchau!